常言道，没知识也要有尝试；没尝试就要常看电视。现代时代不一样了，不看电视没关系，看温拿说书就行了。记得按赞、订阅、加分享，开启小铃铛，准时收看温拿说书，为您随时补充新的知识。大家好，我是温拿。之前有人觉得我讲话的方式太无聊，我自己听了我的影片，叙述方式也真的很像是在念经。 现在想尝试一下新的方法。这一集我会借用一些 YouTuber 的头像跟他们的片段，也会在下方说明的地方放上他们的频道连结。影片不代表他们的真实经历跟个性，只是想增加影片的趣味性，还有大家的记忆亮点。今天我想要分享职场实用的话术，有任何的指教，还请在下方留言。情境一：我们的贫穷贵公子尼克，好不容易在半工半读。 加上家福中心的帮助下，钟离完成了高中学业，也顺利考上大学，成为了一个大一新鲜人。刚考上大学，认真打拼的尼克跑去找打工的工作，刚好在路上的服饰店遇到了可爱的女同学紫璇。在紫璇的帮助下，尼克也顺利的找到了工作。就在第一天上班，非常认真的尼克遇到了两个要来买衣服的乌鸦跟棒子。尼克非常的认真，帮客人介绍衣服。 像是我觉得这颜色很好看，这款式很适合你，最适合穿在你身上。如果需要修改，我们有提供免费的修改等等。问题是乌鸦并不喜欢这个款式尼克也没发现乌鸦的不耐烦，还一直强迫推销产品。最后乌鸦终于爆发了，说你太烦了，这是什么鸟店家，老子不买了，我花我的钱，你在那边吵什么？同学子璇跑过来装可爱撒娇，介绍别的衣服，没想到乌鸦买单了。 在结账的时候，棒本问乌鸦：“你是不是就有针对风男？是，我都是针对他，你我都不嫉妒他。对，我就嫉妒他比我帅。”说得好， <laughs> 说得好，子璇。等到客人要离开时，尼克还非常有礼貌的跟客人九十度鞠躬，目送客人离开。然后紫璇露出了灿烂的笑容，让尼克大受打击，自尊心受损，跌坐在地上。他觉得他非常努力的，怎么会这样？接待第一个客人就被客人骂的。 其实尼克的问题就是出在他是站在自己的立场说话，这时候的主持会变成了我，我是这么想的，我觉得怎样怎样的类似这样的句子会让听话的人觉得你在咄咄逼人，强迫我接受你的想法，更别说乌鸦是付钱的消费者，更不会想听这样的话。相信乌鸦不会因为尼克比他帅就骂他。正确的话术应该是：先生您好，请问您需要什么？需不需要帮您做介绍？ 喜欢的话可以试穿，我们的更衣室在哪边？有什么需要我的地方，欢迎随时叫我。然后让客人自己去挑衣服，而不是跟背后领一样，跟在对方后面一直强迫推销。情境二，在情人节的前一个月，战神俊到店里买衣服。战神俊说，他想要让女友过一个不一样的情人节，他订了高档的餐厅，但是因为他身材比较庞大，一直买不到合适的衣服，不知道老板有没有办法帮他调货。 或是帮他量身定做，贵一点也没关系。老板打包票说没问题。我问一下工厂，还拿出皮尺帮他量身材，要他先付钱，过一阵子等衣服到了再通知他来拿。没想到情人节前几天，尼克放学来打工时，战存俊打电话来店里，说他都付钱的，也过了三个星期，怎么衣服还没拿到货？老板把电话拿给尼克，要尼克跟客人解释。尼克说：“真的很抱歉，我会打电话去工厂催货。” 可能还要麻烦您再等几天。于是战争剧终于爆发了。你是说还要我等？噼啪的把他骂了一顿。没想到老板在旁边还讲风凉话，说客人一百二十公斤，本来定做就要比较久的时间，他减肥不就好了？尼克的自尊心再次受创，订单又不是他接的，是老板跟客人说没问题能定做，但交不出货时又要让他当炮灰被客人骂。面对暴跳如雷的客人。 正确的话术应该是：“您要的商品到现在都还没有收到，真的对您非常抱歉。请问您几号要穿这件衣服？我们衣服到店时会先送去洗衣店把衣服洗好，再送货到您指定的地点，这样子就不会耽误到您跟女友的烛光晚餐。”这个话术有两个目的：前面是让客人觉得店家有了解了我的问题，而不是自私的官方说法；再就是想办法帮客人解决问题，把客人的损失降到最小。 情境三，光阴似箭，岁月如梭，就这样过了两年。尼克跟子璇的老板也有赚钱，开了分店，聘用的新的工读生来帮忙。尼克也顺利成为了这些大一新鲜人的领班。但尼克发现，这些新人打扫不认真就算了，没客人的时候还在店里连线玩传说，甚至玩到客人来都不知道要接待。尼克为了激励士气，跟这些大一菜鸟说。 只要趁现在多努力一点，以后就轻松了。大家一起加油！没想到被菜鸟们回呛：“我们都是打工的，没客人薪水，照领，这么认真干嘛？老板又不在，你也跟我们一样领时薪，一起打团说算了。”身为有为青年的尼克觉得他领公司的薪水就应该要把公司的事情做好，于是他骂了新人一顿，新人也火大离职。接下来应征进来的新人，有的怕被尼克骂，没多久就离职。 有的是跟尼克吵完架离职，最后这间店也经营不善，老板把店收起来，尼克又回到总店，变成一般的店员。其实这个情况很常见，特别是菜鸟主管很容易遇到。这种时候有两个做法，第一种是最烂的做法，把下属骂一顿，用高压统治，然后永远当一个光杆司令，新人永远撑不过一个月。比较推荐的做法，应该是要给下属利益交换，加上对未来的想象力。 比较适用的话术是：现在我们开分店，客源分散后，确实客人比较少，生意比较冷清。还是我们集体跟老板要求，我们年轻人懂网络，帮我们店经营脸书的粉丝团、IG、Google 商店，甚至我们拍影片上传到 YouTube 上，或是开直播来介绍店里的商品，还有放到电商平台上面卖。但我们领的薪水就是单纯当店员的薪水，老板如果愿意帮我们增加时薪。 给我们保工会的团保，业绩成长时给我们额外的奖金，让我们跟公司一起成长。我们愿意多做一点事情，这样才是比较良性的循环。给下属一个努力的动机，还有让他们知道，他们付出更多能获得更多。正常的老板遇到这样子的干部，应该都愿意重用这种员工，除非他是嫌钱太多，或是自尊心太重，无法接受员工自己的意见比老板更好。 那就建议换一个老板。情境四，因为分店倒闭，尼克回到原来的店上班，加上子璇雇的分店也发生了类似的情况，老板把另一间分店也收了，回到本店上班。老板为了节省员工开销，把一些正职员工裁员，让尼克跟子璇的工作分量暴增。明明是工读生，却还要做正职的工作，还要身兼主管带新人，整个团队都累得跟狗一样。尼克觉得这样子不行。 公司不能就这样子继续下去，跑去跟老板沟通。他说新进人员都在抱怨工作分量太重。老板马上破口大骂，说年轻人都是烂草莓，身在福中不知福。以前我们怎样怎样的，你一定要帮我好好的教训他们，让他们怕你，这样子才会听话。这时候尼克心里想的，就是我上次骂人时才把分店骂倒了，现在又要我骂新人，我很怕连总店都倒了。结果就是新人不爽离职。 大家工作的气氛都很差，大家都觉得老板是个官老板，没有人愿意提供好的建议给老板。最后，店家倒闭，尼克跟子璇也失业了。其实，类似的情况在别的公司也有可能是当小主管跟上司抱怨时，反而被骂说：“你不要整天抱怨，分配工作是你当主管的工作，工作做不完就表示你没有知人善任，没有把对的工作交给对的人。我要重新思考你的领导能力是否适合当主管。” 这个情境是考验老板的能力，比较理想的模式应该是要跟尼克说，工作分量太重。那你知道他们遇到怎样的困难吗？先去问清楚详细的情况，把问题找出来，看是时间没有分配好，还是没有把任务分配好，让大家做了他们不擅长的工作。如果真的不行，再针对我们的工作内容去寻找适合的员工。温拿觉得这应该是好老板该做的，而不是因为他是老板就把情绪发在员工身上。 对解决事情没有任何帮助。这是这个系列的第一集，在下一集会从立克跟子璇毕业后进入公司当正职员工的角度出发。记得按赞、订阅、加分享，观众的支持就是对创作者最大的鼓励。感谢大家的收看，我们下集再见。